Oi, hoje eu estou aqui em tela cheia, que não é normal meu. Não sei porque eu não uso tela cheia sempre. Porque eu não quero mesmo. Né? Mas hoje aqui a gente está aqui, estou com o meu celular, olha aqui, ó. Eu, deixa eu desligar esse Oh, agora eu estou com o meu celular. Meu celular. Eu vou acender a luz agora, <laughs> se não ficar refletindo, né? Então tá, a gente está aqui com o meu celular. Aí, ó. Ó, três câmeras, todo cheio de dedo. Tá, agora a gente clica aqui, ativa o Google Assistente. Desculpe, hum. tá, é, o controle liga desliga ainda não é compatível. Tá, o é, que que eu pergunto? Hum. Huh eu acho que eu vou perguntar, sei lá, alguma coisa bem besta. Pão de banana é feito de goiaba? É, deixa eu ver. Cante uma música. Cheio de possibilidades. Que seja bom a beça, com muito amor e felicidade. Estarei sempre a postos, pro que der e vier. É só chamar meu nome, e buscarei o que você quiser. Da hora. Da hora. Hum, deixa eu ver agora. Você sabe onde eu moro? Ufa, ainda bem que apareceu uma, uma música. Você vai dominar o mundo? Hum. Hum, deixa eu ver, vamos ver, vamos ver. É. Hey Alexa. Mas não sou eu, sou sua Google Assistente. Deixa eu aumentar um pouco o som também. Tá Hey Siri. Ah, para. Eu sou a Google Assistente. Como posso ajudar? Fique quieto. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Tá escrito pipoca. Não sei se tá vendo. Dá ver. Calma deixa eu desligar. Tá parecendo que eu falei pipoca. Eu não falei pipoca. Vou botar de novo. Fique quieto. bicicleta perto de São Paulo. Eu não falei isso. Fique quieto. Ok. Você gosta de música? Adoro música. Seria divertido. Eu não falei pra você ficar quieto? Entendido. Câmbio. Desligo. Você já se inscreveu no meu canal? Essas são as informações recebidas de Google Support. Google, você é chata. Deixa eu tentar provar o contrário. Vamos fazer algo legal. Tipo o quê? Desculpe, do que estávamos falando mesmo? Fazer algo legal. Lá vai, peça que eu some, subtraia, multiplique ou divida dois números, você é chata. Prometo tentar melhorar. Até lá, vou dando um trato nas minhas galochas.